सजाई के कावर देव घर में देख बउगे तोरा पावर पावर छौरी गेरुआ कलर से सजाई के कावर देव घर में देख बउगे तो हम बहुगे ढीला डीजे में गाना डीजे में गाना बहु भोले बाबा के शुरू डीजे में गाना बहु भोले बाबा के शुरू सावन में कहाँ बरसत है करबो इंतजार रे जानू से ज्यादा हम कर छियो प्यार रे सावन में बन बहुची लम के दीवाना पीबौ गजा जाने करे नै माना राकेश पंकज राकेश पंकज कल कौ भक्ति बाबा के शुरू सुना बबलू के नजर से कर नहीं गे दूर सावन में कहा